para un mundo que ya no existe. Los trabajos que se aprenden nunca se podrán realizar. Carreras estudiadas que nunca se llevan. Mundo en construcción, nada de volver a la normalidad, que yo no era dignidad, libertad. Era prisión, esclavitud, ensoñación, enojados muy enfadados y con mucha razón causa no se atormentan, se toma la sartén por el mando, dueños del propio destino. Las soluciones para los jóvenes son decisiones de reunidos con la energía Otra etapa de la raza humana, nueva armonía planetaria Educados para un mundo que ya no existe Vibrar, vibrar, vibrar, vibrar Los trabajos que se aprenden nunca se podrán realizar Ajá, ajá, ajá, Carreras estudiadas que nunca se llevarán a cabo. No sirve diploma o certificado. Por eso la generación cósmica se toma, se toma, se toma, se toma de la mano.